左腿老被对手低扫踢，这三种防守反击你必须要会。最后一种是保命的，一定要坚持看到最后。第一种隔挡反击，他低扫我，我可以反击低扫。看空中换步，看空中完成这个腿啪，他往前同时落地，可以低扫，当然可以中扫踢，低扫嘣，中扫嘣啊，高扫也可以反击，嘣嘣，对吧？这是隔挡反击，当然你速度要快。还有一种躲闪反击，光躲反击。当然我教新手的时候，我经常这样做，看躲要他换步，打换步。 踢这样教新手更容易学会，对吧？但老手实际一看，滑步，嘣嘣，直接往前一移动，OK，可以了。八，还有最后一种呢，必须得会。踢中了，嘣，在他落地腿回来之前，直接反击他的另外一只腿，大腿内侧。当然这要练习的，他踢我，反击我踢他，嘣，他踢我，嘣 <laughs> 嘣，对，加一组合，你也可以练的。啊，他踢我，嘣嘣嘣嘣嘣，对吧？ 你看，他发本能就反击我了。这三种必须要会啊！好，感谢收看，有什么问题大家可以在评论区留言，我会精选一些问题统一回答大家。